Oké, okay, itt a második rész. Sziasztok! Ah, nem a... Ennyit csinálni. нас есть смена началась сразу. Thank tartok le szerencsére gyerekek, amíg egyszer minden. Amíg egyszer onnan fog meghalni, a az Plasmatic Winner. What? Mi? fél. Akkor summan van. Ó, nagyon erős gyerekek! Ne próbáljátok megölni, mert ő nagyon erős van. De nem megpróbálom ezt a százezer erős cuccot megölni. Ha nem megy, akkor biztos ezeknek a kis... nem tudom miknek. Visszapattanik róla. Akkor ha 这他妈的！这他妈的！ lőtt atombombát, vagy meghalt. Nem, nem halt meg, csak lőtt egy atombombát. Ugye már mondtam, hogy ez nagyon erős ellenség. Figyeljétek a meghalását. Hát tehát ma megint ez a nagyobb a túllegendás atombombánál meghalás került szóra. És így néz ki. Ennyi cucca volt valami piros unétad. Az mi áron? Ultra SP here. Az the double Ettől hát, double tövünk valószínűleg. Meg, meg fogjuk szerezni. Meg fogjuk szerezni. Itt töltem meg gyerek, ha túl a szerber, de mondtam mit. Ultimate Spirit. Már tudom, hogy kell megölni a gyereket. Tudjátok a neven Sist? Van olyan fegyver és a nevezés. Úgyhogy most lapozzunk oda szépen. Itt meg kell ölni. Így. mert semmit nem bírt csinálni, és megöltük. Vagy nem is semmit nem bírt csinálni, hanem megbírtok ölni se perc alatt. Vagyis írjunk, mondjuk, Lister. Csak szólok ennek tíz, százezer élete van. Azért fog majd egyes pillanatokban megölni ez a buzi. Nem magának is rakott le Ah, I'm the killer monster nem van meg attól, hogy uh, az, hogy ki a monstás, de fossuk le a egészet. Neki nem is tudom hány a monstás kéne, ha ne, ne Na erről beszél, pofáztam nektek. Ott az a kibaszott runénk, amiket nagy nehezen sikerült megszereznem, azt megölöz a buzi. Monika. Már megint megfog... De bazd meg! De ne! A kurva anyád! Megöl. Az a szuszunk, hogy meg kell ölni. Na de őt öl, soha nem jöjjük meg, az biztos. Őt meg ez a fegyver se öli meg. Na hogy bírná megölni? Menekünk! Há, persze. Gyorsan mindent vegyünk fel, ha ne jön meg. Hol van? Meghalnál végre te százezer életes buzigeci. Szóval Isten, bazd meg, megölt a túllegendás kardinált egyből.